presented by Virat Nishi. हल्दी लहवा के बेड़ मोर लगेला यार ओकर दोसरा से सेटिंग बा लगेला यार ओकर दोसरा से सेटिंग बा हल्दी के बेटिंग बा बा यार से सेटिंग बा